Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Já vou aproveitar antes de tudo, né? Pedir para você seguir o nosso canal, dar já um like no nosso vídeo para que contribua com o nosso movimento aqui. Você sabe que isso aqui é espontâneo, né? Não tem fins lucrativos, então importante é o seu like, importante é que você nos siga, isso vai nos impulsionar aqui e também dá mais vontade de fazer mais vídeos. Estou novamente aqui com o Fábio, Fábio Kitokawa, historiador, professor de jiu-jitsu. E hoje nós vamos falar sobre jiu-jitsu com ou sem kimono. Ou uma luta, uma luta grappling, com ou sem kimono. Ok? Fábio, tua introdução de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado, Sandro, aí mais uma vez pelo convite. A gente gosta sempre de estar aqui junto falando sobre temas da história, né? E vamos tocar o pau aí, vamos lá. Legal. É, no formato que a gente vem fazendo, vamos usar o Fábio como historiador, como grande pesquisador, e eu vou instigá-lo com perguntas. Né? É, bom, vamos começar. Fábio, é, esse fato de jiu-jitsu com o Kimono, vamos direto à polêmica. Então o pessoal fala que quando tira o kimono, né? Eu sei que você já vai voltar lá para trás, mas quando o pessoal fala que tira o kimono, virou luta livre, que história é essa? <laughs> É, é verdade. é, existe algum tempo é, uma tendência de algumas pessoas é, que praticam a luta livre, né? É, ou wrestling, ou cat, como queira, é, de tentar puxar né, o máximo possível do, dos louros, né, do, do sucesso, enfim, que o jiu-jitsu conseguiu ao longo dos anos, e tentar criar um, um, um pensamento que induz é, é a que todos pensem que o, o, o, o jiu-jitsu nada mais é do que uma luta livre né, com o kimono. Existe essa tendência que ela vem se persistindo aí, e há, há, poucos, na verdade, mas ainda existe essas pessoas que falam, ah, tirou o kimono, então vira luta livre. Né. Eu acho que não é tão simples assim, é, é uma visão é, realmente de pessoas que não têm ainda tanta profundidade na questão histórica, não estudaram com muito afinco, é, e é uma visão muito reducionista, né? muito simplista. Tá? É, é porque é, um, um, argumento simples que eu vou usar é, é, é fácil. Quer dizer, se você é professor de jiu-jitsu, se você chegar numa academia de luta livre, por exemplo, né? e tirar o kimono e começar a fazer o treino ali com as pessoas que fazem luta livre, você, no meu entender, você não, você não se transforma num, num professor de luta livre. Né? Você não se transforma num praticante de luta livre. Não é tão simples assim. Mas é só tirar o kimono, né? É, as dinâmicas são semelhantes, mas não iguais. Tá? Isso que é, é o mais, mais importante entender. É, nós temos diversas lutas de grappling, de luta agarrada. Isso, eu sempre digo isso, né? No nosso papo informal também estava nessa linha. É, o comportamento corporal, as técnicas, com se você pegar um lutador de jiu-jitsu e tirar dele o kimono, ele ainda é um lutador de jiu-jitsu. Ele vai se comportar como um lutador de jiu-jitsu. Se você pegar um wrestling ou um, um, sei lá, um lutador de luta livre, colocar nele um kimono, ele vai se portar com o kimono como um lutador da modalidade dele. não muda o, o modelo mental, o mindset dele de luta. Ele é o mesmo cara, né? Eu já vou emendar com outra pergunta, Fábio. Aonde surgiu, como e por que surgiu o kimono que nós usamos hoje? É, é, como você já sabia no começo, eu vou voltar, vou retroceder um pouco, né? O que que acontece? É, o que as pessoas, essa linha aí que tem esse pensamento equivocado sobre achar que tudo é luta livre, tudo veio da luta livre, né? É, e eu não estou tirando mérito de um nem de outro, tá? Mas é, é importante entender que cada luta tem a sua forma de pensar, como você falou, apesar das semelhanças. Tá? Isso não a torna melhor ou pior que outra. Tá? Mas, assim, é, basicamente é o seguinte, a, a luta livre, né, ou a luta sem nenhum tipo de vestimenta apropriada, ela, obviamente que ela é muito antiga, né? Ela, nós temos coisas, nós temos registros desde o Egito antigo, é, e até anteriores, enfim, em diversas civilizações, né? e que não tiveram contato entre si, porque é uma, é uma forma básica, né? o ser humano fisiologicamente ele é igual, né? não interessa o povo, a civilização. Então, obviamente que a maneira dele se defender vai ser muito semelhante, mesmo que ele não tenha tido contato. E esse também é outro grande erro desses, é, desse pessoal historiador, que se diz historiador aí, que, tá, que sempre acha que tem, ah, então, já tinha guilhotina no Egito Antigo, então o jiu-jitsu tirou daí. Pô, tenha santa paciência, né? É, nunca teve nenhuma relação com um com o outro. Então, eles tentam traçar esse tipo de relação para é, colocar todo né, o crédito para a luta livre. E não é assim. Né? Então, a gente vê é, é, as lutas agarradas, né? sempre existiram em diversas civilizações e nunca tiveram, e não necessariamente tiveram relação né, de influência entre si. É o primeiro ponto. Ô, Fábio, você está fazendo uma volta histórica muito grande, não respondeu a minha pergunta. <laughs> o kimono é. que nós usamos hoje, como foi inventado, quem criou e por quê? É, eu estou fazendo essa volta é porque é uma evolução, né? Eu vou responder, então, é, objetivamente. É, quem criou esse kimono que a gente usa hoje, que é chamado de gi, né? A gente usa o termo errado, tá? Kimono, kimono é o tipo de roupa japonesa que eles usavam né? É, no dia a dia. É, é, é, no dia a dia, né? É, antes da na restauração Meiji, naquele período lá, era o kimono. Né? É, gi é, quer dizer roupa, né? Então, é, o judogi, que é isso que você está falando, que é o kimono que a gente a gente usa de forma errada esse nome, tá? O correto seria jiu-jitsu gi, né? Ou judogi, né? Foi inventado pelo Jigoro Kano, porque ele sentiu a necessidade e criar uma roupa mais reforçada para os treinos constantes e diários. Então, ou seja, você imagina que na época do Jigoro Kano ele usava hakama, que era aquele, aquela parte de cima que é parecida com o kimono que a gente conhece, e aquela parte de baixo que parece uma calça com as pernas bem largas. Isso é o hakama. Então não vou chegar aonde eu estou querendo, onde eu querendo. Então você disse que o Jigoro Kano criou por necessidade de volume de treino para que as roupas não se acabassem, tivesse mais durabilidade, uma veste mais forte, específica para aquilo. E ele criou o judogi. Diversas artes marciais provavelmente adaptaram as suas a partir daí, eu não sei se... se Sim, Karatê, por exemplo. Karatê, por exemplo, teve uma influência direta disso. Então, nós temos uma vestimenta específica por um motivo específico. Mas é, aquele judô que o Jigoro Kano codificou, não, né, o jiu-jitsu, que ele jiu-jitsu Kano na né, época, ele, ele mudou de estilo porque ele botou uma roupa mais forte? É, é, outro grande problema que a maioria dos pesquisadores não consegue conceber e perceber. Quando você faz a pesquisa, se você não entender que toda arte marcial é dinâmica, já começou errado. Então, quando você cita um, um, um determinado ponto, ah, todo o kimono é assim. É, ele era assim naquela época, mas a tendência é que ele evolui. Então, vamos lá. Quando o Jigoro Kano criou o judogi, obviamente que ele estava tentando representar a roupa do dia a dia. Ponto. E as técnicas é, cabiam dentro daquele, né, daquele tipo de vestimenta, mas ao longo dos anos, das décadas né, de evolução, é, obviamente que as técnicas foram é, se voltando para aquele kimono mais reforçado. Então, eu vou dar um exemplo. Tá? Claro. Se naquela época, hoje em dia, se você pegar um judoca olímpico tá? e fizer uma pegada num kimono tá? da época do, do, do Jigoro Kano, ele arrancaria a manga do Jigoro Kano, né? daquele kimono daquela época. Sim, sim. Porque eles foram se foram criando técnicas né, de, de pegadas, força né, é, é treino. E o judogi da época de Gorokano certamente, é, provavelmente não iria aguentar. Então, é uma evolução natural do esporte. Então, hoje eu diria é, que o judô que o Jigoro Kano criou, né, no, enfim, na época lá, no final do século XIX, início do século XX, é, ele tinha uma dinâmica de pegadas, lógico, do kimono, mas é, conforme os tecidos foram se é, foram evoluindo, né, foram ficando mais resistentes, né, é, as pegadas também ficaram mais fortes, as mangas mais mais é, mais apertadas, né? Então isso, lógico, a, a, a luta hoje é diferente. A gente não pode achar que um judoca olímpico é, luta igual os judocas da época de Goro Isso não, né, são, são parecidos, mas não são iguais, obviamente. É, é uma evolução natural da arte. Tá? É, talvez num futuro longo aí, né? Bem lá para frente, todas as lutas agarradas vão converger para uma só. É possível, daqui 50 anos, que todas vão converger para um, um, lugar só. Mas ainda é, hoje são totalmente distintas, com ou sem kimono, nessa né, é minha visão. Se você pegar um cara do jiu-jitsu e tirar o kimono, colocar o kimono nele, ele vai lutar com o mesmo tipo de comportamento. Né? E, e lá atrás também era claro, na minha visão, que o Jigoro Kano, com a roupa do dia a dia, que se chamava kimono, tinha um... Tinha um, um hakama, hakama, né? O hakama tinha um, uma série de técnicas Assim que ele criou, no mesmo instante, naquele ano que ele criou o judogi, as técnicas não mudaram, elas mudaram ao longo da evolução de décadas, de século, talvez, né? Porque, Perfeito. lógico, vamos usar esse kimono mais reforçado para uma técnica assim, sabe? E aí usa-se o, o material que tem. Mas a modalidade, a dinâmica é aquela, né? Exatamente, isso aí se chama é, a esportização né, da, da, da, arte marcial. É natural em qualquer arte marcial, tá? Ao longo do tempo ela vai se tornando esporte, dependendo do enfoque. É, isso que você falou é muito claro pelo seguinte, é, essa tendência que você falou da, da, não da união, né, mas de uma convergência né, das, das artes marciais de grappling, né? É, uma, uma comprovação irrefutável disso é o ADCC. Né. Quando o ADCC foi criado, tivemos a nata dos melhores grapplers do mundo. É, luta livre, jiu-jitsu, é, greco-romana, sambo, é, né, estavam ali, todos queriam dinheiro. Né? Só que você percebe nos primeiros campeonatos do ADCC, assim como você mesmo falou, que todos eles lutavam, lógico, de acordo com as regras do ADCC, mas, mas você percebia que eles tinham a mesma maneira de pensar. Ou seja, Uh, o, o, cara do wrestling faz, tentava a todo custo colocar os, o oponente de costas no chão e imobilizar. Ponto. O, o, o cara do jiu-jitsu tentava a todo custo é, finalizar, né? e assim por diante. Né? Cada um usava o que estava acostumado a fazer de melhor. Né? É, isso é uma comprovação real. Só que aí volto naquele mesmo ponto. É, nem por isso. É, você vê como que é. era um campeonato de grappling é, e lutadores de jiu-jitsu né, ganharam algumas categorias, né, foram campeões, e nem por isso ele passou a ser um lutador de luta livre. Ele Exatamente. Sendo, né? é, não é porque ele tirou o kimono, ah, não, agora eu sou lutador de luta livre, não. Inclusive, a representação de cada um, por exemplo, é, Royler Grace, do jiu-jitsu, está <laughs> sem kimono, mas ele é do jiu-jitsu. Fulano de tal aqui, do wrestling, ou do, sei lá, então, sempre falando, cara, você está aqui, bermuda e camiseta, mas você é esse cara, você representa isso, porque claramente... Quer ver uma analogia interessante? Eu toco guitarra, eu sei que você também toca guitarra. Se eu der a guitarra para um bluseiro, ele tem uma dinâmica. E você não precisa saber que ele é. Nas primeiras notas você fala, cara, esse cara é meio bluseiro. Você dá a guitarra para um jazzista, e você não precisa saber que ele é Deixa ele tocar. Na hora que ele começa a tocar, você fala, cara, esse cara não existe Esse é bossa nova, esse é rock and roll. E todos usam a guitarra. Então, assim, digamos assim, na luta do grappling, todos estão lutando luta agarrada, grappling, ok? Mas cada um representa, tem uma identidade correspondente à sua arte marcial. Ali ele se expressa e ali expressa jiu-jitsu, outro expressa luta livre, outro cat-cat scan, outro wrestling. E aí vai, né? Não é por aí? Exatamente. É por isso que eu estava, é, basicamente, fazendo aquele, aquele levantamento, né? É, é, que, que, que eu fiz inicialmente, que é o seguinte. Então, a luta ela passa pela é, necessidade básica de se defender, mas fazendo um esporte para não ter que matar o oponente, porque é um esporte. Depois ela passa pela influência de casta social, pô, eu quero lutar melhor porque eu quero ser, né? Tem uma influência até de social, né? Social. Eu quero lutar melhor porque eu quero ser o chefe. Tem a influência até religiosa, né? Religiosa e folclórica, o sumô. O sumô tem uma, é, uma influência é, folclórica e religiosa. É uma luta de grappling, né? Eu já começo a usar o adereço, que é aquela, né? aquele, aquele suporte, aquela tanga né, que eles usam para poder segurar. Mas a, a, ali você vê que tem uma conotação é, esporte, religião e folclórica, é cultural aquilo. Né? Não é uma luta. O sumô, num dia a dia, se você for perceber, ele é, não, não vou te falar que ele é totalmente ineficiente, mas ele, ele não tem a mesma eficiência que uma, um jiu-jitsu, por exemplo, uma defesa pessoal. Né? Esse... Porque ele tem muito componente folclórico, né? Esse negócio do jiu-jitsu, quer dizer, o, o, lutador de luta agarrada tirar a sua roupa, né, do, do seu, da sua modalidade e todos <laughs> virarem luta livre, é uma idiotice tão grande quanto dizer que todas as modalidades de striking, de soco e chute, são todas karatê ou kung fu, né? Então, só porque então eu luto Strike, então, é tudo karatê ou é tudo muay thai? O que, que é isso? Não, não, existe uma expressão clara de como o cara luta? Pô, você vê um cara do muay thai se posicionando, você fala, esse cara é do muay thai. Você vê o cara, a, o arma, arma, como é que o, a postura do karateca, você fala, cara, o karatê, rápido. Pode estar tá sem roupa nenhuma, de sunga. Não é verdade? Claro. É, uma coisa, Sandro, é, é, é, assim, é, como eu te falei, é o problema sempre é a, é a, é a, má interpretação das pessoas que, que afirmam isso. Então, o cara pega uma afirmação é, isolada, fora de um contexto, e usa aquilo como comprovação objetiva. Por exemplo, isso tudo começou com, com uma declaração, foi Jorge Grace que começou né, essa polêmica aí, né? é, é, da luta livre. O Jorge Grace, em, em agosto de 31, ele fala o seguinte: o jiu-jitsu sem kimono pode ser tudo menos jiu-jitsu. Então, o pessoal do Luta Livre pega essa declaração do Jorge Grace e usa para falar que você tirou o kimono, você virou da Luta Livre. É uma declaração isolada do Jorge Grace. Tá? Na época, ele estava em conflito com o Carlos Grace. Né? É, os dois estavam querendo enfrentar ali o, o mesmo oponente. Né? E o Jorge Grace, é, ele fala que o, que o Carlos não poderia é, né, aceitar é, lutar sem kimono, né? porque então ele não estaria lutando mais jiu-jitsu. O próprio Jorge Grace começou essa polêmica. Mas, é, obviamente, você percebe que é uma declaração isolada ali. Ele está tá tentando atingir né, os irmãos, estão querendo competir sem kimono, né? Então, essa declaração deu início a, a todo, a toda essa polêmica, né? Digamos que, que, a fala de uma pessoa não muda a história toda também, né, cara? Isso. É... Ô, Sandro, você foi preciso agora. Né? É, não é só uma fala que vai mudar toda a dinâmica da luta. Né? A prova disso, tá? agora eu vou, vou falar contrapartida aqui. Para rebater essa, essa declaração do Jorge, é, um pouquinho antes, tá? em junho de 31, o Carlos Grace, aí sim, o Carlos Grace, o criador, né, o mais velho dos irmãos, ele dá, ele dá uma, ele faz uma, uma, uma série de declarações que para mim foram fundamentais, tá? Então é, ele fala da importância do uso do kimono. Tá? Primeira coisa, é, é, você vê a genialidade do Carlos realmente aí. Tá? A função do kimono é primeiro simular o uso do paletó. E naquele período né, da, da, da sociedade era muito comum. Né? Segunda coisa, ele evita a deslealdade é, de, do, do, do, oponente vestir uma roupa preparada né, que rasgue facilmente, diferente das roupas normais. Então, por exemplo, às vezes o, já, houve casos, por exemplo, que o capoeirista usava uma, uma camisa super fina, né? E não era uma camisa comum do dia a dia, onde o, lutador de jiu-jitsu, ou enfim, qualquer pessoa segurava na camisa, a camisa desmanchava na mão. Né? Então já era um, uma, uma catimba aí do esporte, entendeu? É, aí você tinha mais outra norma, né? É, ou, ou, tinha outro ponto. O Carlos fala que o jiu-jitsu é um meio de defesa civilizado de acordo com os costumes da sociedade. Né? Então, ou seja, é, é o kimono segurando o paletó, nada mais justo. É, e ele fala, o Carlos Gleice fala também que o jiu-jitsu é, é, baseado, ó, isso é importantíssimo, tá? O jiu-jitsu é baseado no, é, em defesa de pessoas normais, tá? E não, de, é, é, é, e não, e não se aplica a pessoas seminuas, né? que andam sem camisa na rua, entendeu? Ou com uma agilidade, ele dá até uma espetada na capoeira ou com uma agilidade fora do normal, como os capoeiristas. Vem né? cá, a arte marcial ela foi desenvolvida para as pessoas se defenderem, correto? Então, o cara que inventou a arte marcial XYZ, obviamente ele deve ter pensado como é que as pessoas se comportam, como as pessoas se vestem. Então, ele vai pela minoria ou pela maioria? pela maioria. Pela maioria. Então, a maioria está de sunga na praia, quer dizer, lá antigamente nem, nem praia se ia, né? E muito <laughs> menos sunga existia. Então, qual era a roupa? A roupa é essa. Então, como é que eu me defendo da maioria? Como a maioria se veste? A maioria se veste assim. E na época era a veste, né? como é o nome em japonês? do Hakama. O Hakama, que era o kimono. Hakama. Então, as pessoas se vestiam assim. Então, é contra isso que eu crio um método, um método uma técnica. Então é simples. Então, é... É, e até, até, até mais uma coisa nessa reportagem que é super importante, Sandro. O, o Carlos Gleis dá também dá mais uma espetada na capoeira, né? Porque inclusive é, era a questão ali de se usava, se o capoeirista tinha que usar alguma coisa ou não, tal, né? alguma paletó. É, é, ele fala que é essa regra, né, que o Carlos estava tanto batendo em cima que precisava se usar o kimono, ela se, se aplicava até o capoeirista, porque você imagina se o capoeirista um dia fosse é, enfrentar alguém e resolvesse falar, ah, então eu sou bombeiro, eu vou usar roupa de bombeiro. O cara usava o capacete e uma, né, um jaquetão lá, com certeza iria prejudicar os golpes da capoeira. Né? Então isso era, é, é, não era unilateral. Né? Essa necessidade de se usar uma roupa para lutar, dentro da filosofia que o Carlos Gracie né, acreditava que era ideal, você aplica, ajudaria a capoeira também. Né? É, nesse caso, do cara às vezes falar, não, eu estou com uma andar de capacete, eu vou usar capacete. Então, pô, então você tem ali uma... Né, você, você tinha que ter alguns parâmetros, né? Onde o esporte é, fiz, chegasse mais perto possível do, da vida real. Pessoal, é, nós estamos uh, fazendo vídeos mais dinâmicos, mais curtos, apesar de que 25, 30 minutos não é também tão curto assim. Então, nós estamos caminhando para o final, vou fazer mais uma ou duas perguntas, acho que mais uma para o Fábio. Tá? É importante também dizer que nesse período, né, de, nesse curto período de tempo, não tem como abranger é, todos os pontos aqui do, do tema, né? Então, se for necessário, se houver demandas aí de que a gente estenda esse, esse assunto, a gente volta com a parte 2, parte 3, o que for necessário. Agora, respeitando uma dinâmica mais curta, a gente tem que encerrar uma hora e vai ficar material a ser falado, tá? Então, assim, eh, Fábio, assim, de uma forma objetiva, assim, tenta fazer é, um resumão de como você entendeu de forma histórica isso tudo e tentando aí, na minha ver, né, de desmistificar de que com ou sem kimono denomina-se isso aqui. É, eu, como você falou, é, o jiu-jitsu ele foi fundamentado para a defesa pessoal, ponto. E, e ele iniciou-se, né, lá no Japão antigo, é, primeiro o, os lutadores usavam armadura, então o jiu-jitsu era mais focado em espada. O jiu-jitsu, aliás, é, o bujutsu, né? O jiu-jitsu era a parte desarmada, então ele tinha uma pequena participação. Acabou o samurai, acabou a armadura, então era mais fácil, o cara usava hakama, entrou aí a parte do jiu-jitsu mesmo, desarmado, segurando um kimono. Era uma demanda, né? É, como você falou, as pessoas andavam de hakama, de roupa, eu vou criar uma técnica aproveitando isso. O próprio Coma tem técnicas, né? Onde ele usa o paletó para se defender, o chapéu até. Né? Então, isso é uma demanda natural. É, o mundo vai se modernizando, o que a, a roupa vai mudando, né? É, e, e as técnicas vão evoluindo. Obviamente que eu acho que o jiu-jitsu, simplesmente por tirar o kimono, ele não deixa de ser jiu-jitsu. Porque a forma de pensar é uma. Né? Agora, já a luta livre, ela já tem um histórico de esportização, né? Ele sempre foi é, o esporte. Lógico que ele funciona também como, como defesa pessoal. Não estou tirando isso jamais da luta livre. Tanto é que né, no MMA se usa a luta livre, ou catch wrestling, ou wrestling. Tá? Mas eu acho que, como você mesmo bem resumiu, o jiu-jitsu sem kimono não deixa de ser jiu-jitsu e se transforma em luta livre. E vice-versa. Se o cara de luta livre botar um kimono, ele não passa a ser um lutador de jiu-jitsu imediatamente. Tá? Ele, a forma de pensar dele é uma só. Ô, Fábio, a gente, para terminar, vamos tentar mais um tema rápido, temos aí uns quatro minutinhos. É, o sambo, por exemplo, né? que até onde eu estudei aí, ele é, é uma herança direta do jiu-jitsu. Os caras têm um comportamento totalmente diferente hoje, claramente é aquilo, é um sambo, não é um jiu-jitsu lá de trás, não é jiu-jitsu Gracie, não é wrestling, é sambo. E eles têm uma vestimenta muito particular também, com a calça tipo uma bermuda, o kimono, parte de cima, o guia, igual ao nosso. E é, e é sambo, e se você tirar o, o, o kimono, o guia do, do, do praticante sambo, ele é um cara do sambo, claramente. Sim. É, é o que eu te falei, é, o sambo também, ele, ele é um derivado do judô, né? Ele se derivou do judô, né? É, e ele, só que ele teve o foco também do esporte, tanto que o sambo é até dividido, né? Ele tem um, um sambo que não permite golpes traumáticos, né? tem um sambo que usa protetor, luva, tal, que permite. É, e ele tem as características dele, como chave de perna, eles usam muito chave de perna, né? É, chave de joelho reto, eles usam muito, chave de calcanhar, enfim. É, mas é, quando o cara coloca, se, se o cara do samba colocar a calça, ele não deixa, de, ele não vira um lutador de luta. Né? A dinâmica de luta dele permanece a mesma. É, eu acho que as pessoas têm que entender a luta, o grappling, é, o grappling como é, é, ele foi criado, o, aquele tipo de grappling, ele foi criado para esporte ou para defesa pessoal. Eu tenho algumas imagens da Idade Média onde as roupas eram muito finas, os tecidos não tinham resistência nenhuma. Né? essas imagens mostram os lutadores não, não agarravam na roupa, porque ia rasgar. Né? É, então, é uma demanda né, da, da, da, da, da sociedade da época. A roupa não permitia que eu agarrasse, né, pelas roupas aí. Então, o cara tinha que agarrar realmente no corpo. É, o próprio jiu-jitsu né, acontece isso. Agora, você tem, por exemplo, algumas lutas que são mais folclóricas, esportivas, como ah, alguns estilos é, de wrestling, né? é, Collar and Elbow, tal, Cornish, Cornish é, Wrestling, e eles usavam um tipo de, de, vestimenta que era só um couro aqui, né? Era para o cara poder agarrar. Mas isso aí era um esporte, né? É, isso daí tinha pouca eficiência, vamos dizer assim, como defesa pessoal. Você não ia andar com aquele couro aqui, né? O cara, mas óbvio, é, o cara tem que saber interpretar o contexto, é isso que eu quero dizer, tá? cara não pode simplesmente transferir uma técnica da outra e achar que o cara... Quer dizer, se eu sou... É, se o cara do, do, do Cornish lá tirasse aquilo, é, ele se transformava num lutador de catch normal? Não sei, eu acho que não. Né? O importante é a forma de pensar que o lutador é, começou a praticar aquela arte. Era para esporte, era para defesa pessoal, era para guerra, era enfim. Né? E não é porque ele muda a vestimenta ou deixa de usar é que ele se, é, automaticamente se transforma no lutador da outra modalidade. É isso, acho que é isso que é importante as pessoas entenderem. Perfeito. Pessoal, uh, espero que nesse 25, 30 minutos a gente tenha uh, conseguido explanar o máximo possível. Como eu falei antes, né, o tempo limitado num assunto tão extenso né, é difícil. Mas se houver necessidade, a gente pode fazer mais um vídeo. É isso aí, grande abraço a todos, Fábio. Obrigado, Sandro. Eu espero que o pessoal tenha. Lógico que vai ter aí, lógico, o pessoal, né, é, é, é criando aí objeções. Eu acho isso muito importante. Como o Sandro falou, se for necessário, a gente faz outro, outro vídeo. Aqui é realmente o tema é muito extenso, tá? Então tá bom. Grande abraço, pessoal. Tchau. Até mais. Abraço.